especial con una entrevista, una entrevista de verdad de lujo, una entrevista que tenemos el día de hoy con un especialista en temas de seguridad, con un especialista no ni siquiera mexicano, es un especialista que viene del extranjero, de nacional, su nacionalidad es holandesa, ha venido a México desde el 2009, ha sido valga una, una persona que ha estado al pendiente precisamente de los temas de seguridad de nuestro país, un personaje que de verdad tiene mucho, pero mucho de qué hablar de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ha visto desde el 2009 a la fecha, los cambios que ha visto, las mejorías en un determinado momento, si es que las hubo o si es que las hay. Pero vamos a hablar de este tema. Nos va ahí un poquito a, disculpar por el tema de su eh, español, de su idioma, como él habla el español. Un poquito con dificultad, pero se entiende. Con él tengo colaborando desde el 2009 precisamente que viene o que ha venido a México. Hemos participado en diferentes temas. ha venido a Michoacán, ha ido a otros, a otros estados de la República, entre otros países también del mundo. Y en este caso, en este caso está eh, haciendo o esta visita para buscar en un determinado momento el cómo, el eh, tema del problema, de cómo ha, ha ido, pues valga, tomando terreno el tema de las drogas sintéticas. ¿Cómo ha ido agarrando terreno este tema de las drogas que ahora, ahora los criminales hacen? Que han dejado a un lado ya las, la marihuana, las drogas, las drogas naturales, la marihuana, que han dejado a un lado el hachís, que han dejado a un lado ya también la misma cocaína en muchas de las ocasiones. Y ya hoy se dedican a la elaboración, elaboración y transporte y por supuesto venta de pseudoefedrinas, de cristal, de estas metafetaminas que se venden y que han llegado ya a otros rincones del mundo. Hablaremos precisamente con este especialista quien tiene doctorado, doctorado en antropología, pero que se ha dedicado precisamente a la investigación de temas de seguridad, de inseguridad en el resto del mundo, haciendo un comparativo precisamente de cómo se hacen y cómo se están llevando las cosas en varias partes del mundo y en este caso particular de nuestro México, de nuestro país. Se encuentra de visita precisamente en Michoacán, haciendo luego de hacer algunas visitas un recorrido en diferentes lugares. Ha hecho varios libros, varios libros en ese sentido en los que hemos colaborado con él desde el 2009. Y bueno, me da gusto el día de hoy saludar precisamente al doctor en antropología, a Twen Tuen Buten. Tuen, ¿cómo estás? Muy, buenas, muy, buenas tardes. Muy bien. Estoy aquí eh, ahorita ocho o nueve días. Eh, muchas gracias por su ayuda. Eh, encuentro muchas personas muy interesantes. Muy, yo soy ahorita haciendo un libro sobre el Cristal met, pero es un libro no solamente sobre México, pero sobre la situación del Cristal met en el mundo y el Cristomet yo creo es el droga de la futura. Eh, hay un gran problema en Estados Unidos, hay aquí en México un problema, pero también ya en Afganistán se hace met. en Tailandia, en Birma, hay muchos grandes mercados en Australia, en Japón, y desde unos cinco años hay también laboratorios del Crystal Met en Holanda yo estoy haciendo un libro de este desarrollo internacional de un, nivel global. Y es por eso que yo soy ahorita a Michoacán y eh, mañana yo me voy a buscar y eh, encontrar mis amigos en, en, ¿eh? <laughs> Has visitado desde el 2009 varios estados de la República. De hecho, para ser preciso, cinco estados de la República. Sí, sí, sí. Han citado Baja California, Tijuana, Baja California. Has visitado Ciudad Juárez, Chihuahua. Has visitado Culiacán, Sinaloa, donde vas a estar el día de mañana para allá. Sales después de, varios días por aquí en, Michoacán. Has estado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y por supuesto en Michoacán, en Morelia, Michoacán y otros lugares. Sí, sí. Hay eh, un, guerra de, droga, violencia de, droga, pero a todos los lugares hay una otra dinámica. Eh, you as to eh, libro eh, Mexican drug violence. Yo voy a dar regalar más tarde a usted. yo dice que no hay una guerra, pero hay, hay siete o tal vez más guerras al, al, al mismo tiempo. Hay una guerra uh, los carteles contra los, los autoridades, los carteles uh, aan otros carteles, en uh, lucha interno dan aan los carteles. Hay autodefensas contra carteles, pero autodefensas eh, transformando en grupos criminales también. Hay, hay un, un, un, limpia, limpieza social de las autoridades, hay escuadrones de muerte, hay el crimen eh, desorganizado. hay muchas luchas, muchas microguerras al mismo tiempo. So, no puedo hacer si hay una guerra, eh, es por eso que mi teoría es, yo llamo, sé que pasa a México una, guerra híbrida, es una guerra a, muchos niveles al, mismo tiempo. Y también en, Tijuana hay muy otra dinámica como en, Ciudad Juárez, y, esta dinámica está transformando todo el, tiempo. Y, em, el, el, el mucho bizarro yo, yo eh, trabajando como eh, 30 años an, uh, eh, como fotógrafo de guerra. Estuve aan Afghanistan, aan Irak, aan, en Rwanda, Afrika, Liberia, aan Sierra Leone, aan, en Colombia, aan, en, en Syrië, aan, en, en Israël, aan, en, eh, en Gaza, en aan Joegoslavië. En Gaza, todos los conflictos modernos. Y, um, aquí el bizarro de México es hay una violencia y una impunidad enorme, bastante grande, una violencia con mucha crueldad, pero eh, México es, es un estado de eh, eh, desarrollo, no es un, estado fallido como el, Sierra Leone, como el Liberia. Es un estado con, infraestructura, con educación. ¿Consideras un estado fallido a México? No, no, no, no, no, no, es, lo mismo el eh, tema de la seguridad ya es fallido. Pero eh, otras infraestructuras, infraestructura médica, infraestructura cultural. La seguridad sí se te hace que es fallida en México. Sí, sí, sí, sí. Pero es, también eh, algunas en el centro de Morelia. Yo me siento muy, muy, mucho más seguro. Eh, pero hay, hay, en, yo no estuve en, la Tierra Caliente, pero es en otro lugar, en Guanajuato y en Guerrero. Y e, eh, yo estuve en una vez a Tamaulipas, a Nuevo Laredo. Y e, eh, me quiero ir con mi carro hasta Monterrey. Pero gentes del, del consulado americano me dice, Tuen eh, eh, es un muy malo idea porque an, 10 kilómetros es posible que hay un retén de los zetas. Y e, los zetas pueden hacer todo con usted eh, puede hacer eh, ah, eh, adiós y buena suerte, pero se puede secuestrar, se puede matar. Y es un nivel de inseguridad, de, de, de, de impunidad, uh, pero es, es un uh, estados específicos. Pero um, yo, a mi carro yo tengo muchas veces, yo he alquilado muchas veces con mi carro, y, y yo creo que, que, que uh, viajando como talvez 10 mil eh, Mexico a México, como em algunas veces. E nunca tive problemas. E, eh, estive em Ciudad Juárez, fui horrible, 10 eh, muertes cada dia em 2010, foi a Ciudad la mais violenta do mundo, pero pendant al, al diário, eh, es, é muito tranquilo. So, es una violencia un eh, poco escondida. De acuerdo a tu experiencia precisamente como fotógrafo de guerra en aquellos países precisamente, que, los países que acabas de citar, donde has estado tú como reportero, periodista, fotógrafo de guerra, en, guerra. ¿Cómo comparas esa precisamente, esa situación, esos momentos, la guerra de aquellos lugares con el, el 2010, hablando de este caso, en México? Ah, sí, sí, el, como yo dice, eh, México es, es, un país muy moderno. Eh, no es un estado fallido como, como Sierra Leone. Eh, cuando yo estuve en Sierra Leone, en eh, Liberia, hay, hay nada. No hay electricidad, no, no, hay luz, no hay un estado funcionario. Es, es solamente eh, bandas de, de, de, de guerreros y bandas de, de criminales el, presidente foi eh, Charles Taylor, foi também um muito grande, eh, muito grande criminal. E eh, aqui a, a México há um nível de orden pero há também um, um nível de caos. É, é, é muito bizar é ao mesmo tempo. Há, há seguridade, pero há também inseguridade. É, é, é, é, é, a niveles escondidos y en otras veces eh, la violencia es es es muy eh, eh, muy público. Em, es, es te lo digo, te pregunto este tema del 2010 precisamente porque en el 2010 se registraron más muertes que incluso en la guerra de Irak. Sí, sí, en Ciudad Juárez fui en ese tiempo más peligroso, más muertes que en la guerra en Irak y en Afganistán eh, combinado. Pero ahorita eh, Ciudad Juárez es mucho más eh, tranquilo porque eh, la, la, primera fuente de, de, de, de esta violencia fue una confrontación entre el cartel de Sinaloa y el cartel de, de, Juárez para eh, la, la, la, plaza. Eh, eh, el, el, cartel de Sinaloa eh, fue el, el Victor. So, ahorita Eh, cuando dos grupos se enfrentan, cuando dos grupos tienen competencia sobre una plaza, uh, hay violencia. Eh, ahorita es, <clears throat> han sido los jugadores es tranquilo, pero ahorita hay una otra violencia, es, es la, la microviolencia, el mismo que en, en Tijuana, de, de, la Crystal Met. Hay, muchos micro-menudistas... La violencia por el narcomenudeo, ah, por la venta al menudeo, a los, a los adictos. Sí, adictos. Y, eh, ahorita eh, Tijuana es la ciudad la, más peligrosa del, México. es, es, una dinámica que es, todo el tiempo, eh, que cambia todo el tiempo. Y como todos sabemos, em, antes a, Michoacán fue un, grupo que, que, domina eh, eh, fue la, familia michoacana y también los templarios, pero ahorita eh, me dice que hay como un, unos 20 grupos eh, algunos eh, eh, son unidos, pero hay también una incursión de, de, la cartel Jalisco. Y, es también un completamente nueva dinámica que, no existe hacia, hacia 10 años. Y también el dinámico, dinámica del cristalmet es también, un, como se dice, un, nuevo vector en, en el matrix de, de violencia. Em, porque la cristalmet eh, hay un efecto a, a, algunos niveles diferentes. Primero, se puede hacer mucho, mucho dinero eh, y no está dependiente del, clima, se puede hacer eh, de una manera industrial, pero también en, su casa, de manera doméstica, pero o sea, hacerla pues- como laboratorios en grande, de manera industrial, y también lo pueden hacer en sus propias casas. Sí, sí, en sus propias casas. es muy fácil, muy fácil elaborar sí, sí, Sí, sí, sí, porque pues, yo, yo, estuve en, en Czech Republic, en Praga, eh, hay también una muy grande producción de met, pero son... ¿En Praga? En, Praga, sí, pero son laboratorios muy pequeñitos, son eh, laboratorios eh, en, su cocina, y se produce como 10, 20, la máxima 50 eh, gramos. ¿Y los, los que la fabrican allá son mexicanos? No, no, en Prague son, son, son, son eh, gente de la eh, República Checa. Ya, ya de la República Checa. Sí, sí, porque ellos tienen un recept de las nazis en Alemania, porque las nazis utilizan el el cristalmet también. La historia del cristalmet es, es un historia desde este, un medio siglo. ¿Desde cuándo o en dónde más bien ubicas, tienes documentado mexicanos? ¿En qué países eh, tienes eh, mexicanos que elaboran precisamente la droga sintética? A, ya, nuestro país, en Holanda. Holanda. Es por, eso que... de, Culiacán también. Eh, de Michoacán eh, y de Culiacán. Sí, sí. eso provoca mi curiosidad. Porque hace cinco años no existe el, el cristal en, Holanda. Y el primer labo en 2006. Eh, fue un, un, laboratorio de, de Crystal Metz. Porque en Holanda tenemos muy grande industria ilegal de, de drogas sintéticas como ecstasy y MDMA. Y, eh, pero eh, so en, en 2006, 2016 fue el, el, el um, primero eh, se descubrieron el, primer laboratorio de, de Met, pero el último año se descubrieron unos 32 laboratorios con Crystal en Holanda. Y el consumo... de, ah, ah, cuándo estamos hablando de estos 32? ¿Cuánto tiempo tiene? en eh, un año, en, los años 2020 se descubrieron en Holanda... 2020, 32 laboratorios. con, con Y e per laboratórios muito sofisticados, como é, muito industrial, que produzem cientos, mil quilos de toneladas mas Há muito pouco uh, consumo de, de, de, de, de porque contrario que yo eh, entiendo aquí en este viaje, aquí en, en, en Morelia, hay muchos eh, adictos de, de, de met, también en, en, Tijuana, pero fui hablando con algunas clínicas de rehabilitación, fui hablando con algunos eh, adictos y me dice que es muy barato, se puede comprar para todo y, eh, hay un estimado que tal vez eh, 50 mil o, más eh, personas que, que, que, que, que consumen el, cristal aquí. Pero en Holanda el consumo total de cristal met se puede indicar el, el, agua del, del, sanitario. al consumo totaal total aan en Holanda se eh, estima como un, un 50 kilos. Es, es, es, es, muy, muy poquito. So, todo estas drogas son para eh, eh, el cristal met que está produciendo en, en Holanda es para el export. Porque exportarlo. en Holanda se, se produce eh, para eh, exportarlo sí, a los países sí, sí, Sí, sí, sí, sí. Y, también eh, los consumidores en Holanda saben muy bien que el cristal es, es un, droga del diablo. Yo fui hablando con un, un vendedor de anfetamina y me dice, yo quise vender metanfetamina, pero fue imposible porque todos mis clientes dicen Anfetamina sí, pero uh, metanfetamina nunca, nunca, nunca es la droga del, del, diablo. Pero el, un, un, un, desarrollo muy, muy raro, muy bizarro, es... que en estos 32 laboratorios se encuentro 7 an 8 veces de, de, cocineros, de mexicanos, de, de, y, Sinaloa. Sinaloa, sí. estas no son públicos eh, en el proceso hay un artículo sobre el mercado de drogas sintéticas en Holanda y, se, se publica este ¿En qué nombres. países, en qué países son los que tienes identificados? Uh, donde hay mexicanos. Sí, sí, sí. Uh, ahorita uh, hay solamente mexicanos arrestando a, la industria Cristelmet en Holanda. Eh, y también en Bélgica, pero Bélgica es, es el país vecino de, de, de Holanda. Y... Um, aan este momento no arrestando mexicanos a República Checa. Yo creo un vez, uh, eh, un, un, uh, uh, Alemania, pero um, es bizarro. Eh, Holanda es, yo escribo en mi libro, Holanda también como un narcoestado, pero um, Holanda es un Estado, pero un narco eh, sin, sin violencia. Si hay violencia de drogas, el, eh, último año tenemos como 25 liquidaciones, también con Kalashnikovs, pero solamente 25. Pero eh, hay también en Holanda un decapitado. y fui también un abogado, fue asesinado. hay violencia de drogas. hay sindicatos muy poderosos en, en Holanda y eh, eh, Holanda es el punto central por la importación de, de cocaína de, de, de, Latinoamérica. Y también el, el puerto en, de Anvers, en, en, Antwerpen, en Belgica. Uh, pero Holanda es un, país de, importación, de distribución, de también de producción de... Elaboración, importación y, distribución de la y también consumción. Y, se, porque nosotros eh, tenemos una eh, ley eh, con la marihuana muy, muy liberal, y es por eso tenemos un, una industria de marihuana. esta marihuana está muy, muy, muy fuerte, es casi una droga se permite la marihuana consumir sin ningún problema. Consumir sin problema. Oficialmente la producción de marihuana es ilegal, pero hay un muy grande eh, industria de marihuana ilegal eh, negro. Y eh, esta industria... en eh, eh, el mercado negro. mercado negro. esta industria de marihuana es transformando en una industria de importar cocaína y después de producir el ecstasy. Y Holanda es el primero país de producción, de exportación de ecstasy hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra, hacia eh, Australia. Eh, eh, hay, muy poca gente que sabe esto, pero Holanda es un narcoestado y ahorita... ¿Por qué dices narcoestado Holanda? Porque hay un tanto grande economía... Uh, que se basa en... El, narcoestado no, es un estado fallido con, con, con bang, bang, bang todo el tiempo. Un narcoestado es eh, ehm, para mí eh, definición un estado con un muy grande industria ilícito de drogas y también en infiltración del, del el, el, el sector criminal en el sector eh, legal. Y, y, y todo eh, pasa. Y, e, también un nivel de, impunidad. Y, um, en, en, so, so, el, el cambio dije Holanda es een cosa, muchos políticos Die, ah, no, está, nosotros somos un, un país uh, eh, pacífico. Sí, es, es, es un, pa, un, un, un país en la paz. No hay, hay tanta violencia aquí, pero hay un, un, un, un enormemente economía de drogas. Es eh, eh, por eso que yo digo que Holanda y muchos otros um, ehm, sociólogos, políticos, dicen, gente de la policía, sí, Holanda es también un Estado, pero un narcoestado que, eh, funciona. Tren, desde que comenzaste a llegar a México, en el, a visitar México en el 2009, ¿cómo has visto los cambios en el tema de inseguridad? Sí, es, es, es mucho más, eh, es, lástima de decir, eh, pero es mucho más peor que antes. Antes fueron como unos cinco grandes grupos Eh, kartel Sinaloa, kartel eh, Golfo, eh, Juárez, el grupo de Tijuana. Pero ahorita hay tantos grupos, es completamente la violencia está atomizado. Los grupos son at atomizados en, en, en, en, está de Guanajuato hay, hay como un, un, un grupos. Y me dice que en, en, a, a Michoacán fui hablando con una persona que conozco muy bien la, la situación, me dice que hay como grupos aquí. ¿Con quién hablaste? yo no puedo, yo soy muy discreto, pero con un periodista que conoce la situación eh, en la tierra caliente muy, muy, muy bien. Yo soy todo el tiempo muy, muy discreto. Yo hablo con mucha gente, pero yo no voy a decir que, que están mis fuentes. Para mi trabajo es, importante hablar con todo. Eh, pero es, es también... este grupo eh, de carteles Jalisco Nueva Generación es, es el, el, el grupo, las más expansionistas, y, se necesita ahorita para establecer un, un, un, un plaza eh, para establecer su reputación. Ahorita es, es necesario de utilizar un, un crueldad extremo, una violencia extremo. Y, y, um, es también a, a, a, mi, a mi, libro, el, el lógico de, del crueldad. Eh, hay muchas gentes die dicen, oh, es, estos carteles son completamente, son animales, son, son ba eh, barbaros, ¿cómo se llama? barbarians, es, es método barbárico, eh, inhumano. Eh, no, es una estrategia eh, lógica, estrate estrategia racional de mostrar uh, uh, Voilà, euh, nosotros somos tanto cabrones, eh, eh, es para intimidar el, enemigo. Y, el mismo pasa con el Estado Islámico ellos tienen también una crueldad y violencia enormemente, pero... Son muy crueles. Muy crueles. Eh, Asesinan, decapitan. De, eh, y muestra a social media. para causar miedo y terror en contra del enemigo y del pueblo, controlar en un determinado momento a sí, sí, sí, es una estrategia lógica. Es una, estrategia de, comunicación. Y eh, aquí hay narcovideos. y, y, y, también al, al Estado Islámico, eh, Islámico hay también de, decapitaciones que, que, son distribuidas an, an, an, al, al, red social. So, es la misma estrategia. ¿Crees eh, que...? Eh, eh, eh, eh la violencia es peor que, que antes. Yo, yo, creo que en, 2017 fueron como 20.000 muertos y e yo creo que el último año es como un, un, un 35.000 muertos. So, es, es, cada, cada año es peor. ¿Crees que en México se vive una guerra entre, entre criminales, entre cárteles? Eh, eh, una guerra entre criminales, entre autoridades contra los, los, los, los, carteles, cartel contra cartel. también hay, hay eh, como en, en, en, en Tamaulipas hay una periodo el, el, el policía municipal municipal trabaja por los Zetas. Eh, el gobierno envió el, policía federal evita también una guerra. Las autoridades, las autoridades trabajando con los delincuentes, de aliados con los criminales. en, algunas partes. En, eh, tal vez eh, por, las policías municipales. es una situación muy difícil porque él conoce todos los criminales, porque eh, fueron sus, sus compañeros a, a, a, la escuela, y, eh, como se eh, dice, plata o plomo. Y, um, ehm, Nuevo Laredo, todo, yo creo que fue en, en uh, 2011 o 2012, todo, la fuerza municipal fue, uh, porque todos fueron trabajando por, por, por los zetas. Y, Y en a, todos los, los, los, los, estados eh, eh, eh, hay una diferente situación. Es diferente. Sí, Diferente lo que ves en cada uno de los estados. Sí, sí. En cada hay otra dinámica. Tu opinião ei, sobre... Ei, ei, como é, é, muito... Eh, Não é um secreto que também a, a los níveis muito alto há corrupção. Uh, eh, eh, foi o general uh, Reboio que foi trabajando con, con, con, con Carrillo Vicentes e hacia, Vicente Carrillo foi hacia como no meio ano aí este, este secretário de defensa uh, Cienfuegos e, e, so, so, so, so, há uma corrupção Hay muchas gentes muy honorables y, hay gentes que combatan el crimen organizado, y eh, gentes con un, corazón honorable, pero ah, ah, hay también eh, muchos corruptos aquí. La corrupción es el principal, el valga ingrediente para poder llegar a la inseguridad. Si no hubiera corrupción, no habría inseguridad. sí, sí, sí, pero, el eh, pero el problema, hay tanto dinero hay tanto dinero, so, so, so, es, es, eh, los grupos criminales tienen tanto dinero y tienen tanto poder de, de comprar uh, gentes. Y, y, es, es a, a, a todos los, los niveles, pero es al, al mismo en, en Holanda hay, hay también een un corrupción, eh, hay, hay también... Eh, policías que trabajan por, por los grupos criminales y, y, y, es, es eh, pero an, an, an, an, a México hay, incidentes como también con los tres estudiantes que fueron eh, desaparecidos. Ayotzinapa Guerrero. Sí, sí, sí, sí, es, es, eh, el, el, el, mayor del, del su, su, su, esposa fueron arrestados, y, eh, y también el, el gobernador de la Veracruz. hay, hay, muchos incidentes de corrupción eh, mucho sucio aquí en México. Pero la mayoría de las gentes aquí son a México, me gusta mucho México. Las gentes son muy amables, muy suaves y eh, me ayudan mucho. Hablando, hablando en particular del estado de Michoacán, desde el 2009 que comenzaste a venir, se ve, hay movimiento, un movimiento de autodefensas en el 2013. Movimiento de autodefensas que surge luego del hartazgo, del cansancio precisamente de las prácticas de los criminales, como son de las extorsiones, de los secuestros, de los asesinatos, del despojo de su propio patrimonio, de sus propiedades. ¿Qué opinión te merece eh, este movimiento del 2013? Ah, es, el problema con los autodefensas es... Em, Es muy difícil. Eh, hay, uh, pero primero necesito decir, yo estuve en, en, en Altera Caliente, so yo, yo, no tengo mucho conocimiento de, de, de la, la, situación uh, local. Yo leo muchos artículos, hablo con muchas gentes. Y, hay también un, muy, un documentario, se llama Cartel Lens, de un americano que se llama Heinemann. ...y se sobre los, los, los en, Michoacán. Guerra de eh, cárteles. Sí, sí, sí. Eh, eh, hay todo el tiempo en probabilidad que los, los, los autodefensas se transformaron también a los grupos criminales. es, un dinámico que, existe en todos los países, también en, en Colombia. Hay autodefensas eh, estableciendo para combatir a, la guerrilla de la izquierda, la guerrilla de, la FARC. Eh, y, los autodefensas eh, son ahorita también grupos que se ocupan del narcotráfico. en, México, porque hay tanto violencia, hay tanto criminalidad, hay tanto dinero, es mucho más difícil de, de, estar completamente honorable. Hay, tantas tanto tentaciones que eh, hay un, dinámico, todo puede pasar aquí. ahorita yo escucho que todos los grupos aquí, todos los, los, autodefensas son unidades contra eh, la incursión de, de Cartel Jalisco. hay, hay un dinámico que todo es posible aquí. ¿Por qué crees que en Michoacán han surgido muchos grupos criminales? ¿Por qué crees que se elaboran muchos, muchas drogas? Y ah, Sí, sí, es, todo el tiempo, es, hay factores económicos, factores históricos, pero eh, también factores geográficos. Y eh, ustedes tienen a Michoacán un muy buen clima eh, para Eh, voor marihuana en pollo speelt ah, dat maar ik ben dan in Puerto ze worden importaar Evedrina. Eh, eh, Evedrina, moet je zonder. Hij tanto precursores popola in industrie de crystal met. Hij een mooi grande Puerto. Hij eh, que es también eh, importante. No hay en Holanda, pero hay aquí, hay de zonas muy tranquilas que todo el mundo puede hacer. Eh, hay de zonas, no-go zonas, que, que, zonas autónomas. Eh, zonas muy eh, seculares, como se llama, eh, muy lejos. Eh, estas zonas se puede hacer. Yo fui una vez a mi carro, una vez a, a Sonora, de Culiacán a Juárez, con, un carro, poco, pero es muy interesante. estuve como en, en el estado de Sonora eh, como 200 kilómetros sin casi ningún pueblo. Y, eh, se puede hacer todo. Y, también en, al ser caliente hay, zonas sin pueblos. Es, es, es una zona no, eh, eh, no bajo control de las autoridades. hay de zonas eh, autónomas aquí. So, es, también un factor de, geográfica que, porque es posible. ¿Cómo ves en Michoacán la situación ahorita? No sé tu opinión en esos momentos de que hay elecciones, no nada más en Michoacán, son 15 estados de la República donde hay elecciones para gobernador, pero en particular en el estado de Michoacán. ¿Crees que los grupos criminales puedan influir en el proceso electoral, apoyar a algunos candidatos? Tu opinión, Twen. Es normal que hay muchos actores. Eh, ahorita yo voy a hablar como un diplomático. ¿eh? <laughs> hay muchos grupos con muchos intereses. Hay grupos ilegales, hay grupos legales con intereses. Eh, todos estos grupos no importa si son legales o ilegales, quieren tener <laughs> influencia en el gobierno. Eh, se puede obtener eh, influencia de manera ilegal, de amenazas, o eh, extorsión, o, comprar, o, ah, también convertir con palabras políticas, pero todo el mundo quiere <laughs> influencia en el gobierno. ¿Crees que sí vaya a haber entonces influencia en ese sentido? Sí, sí, sí. voy a estar eh, eh, en un proceso muy, muy interesante. Y eh, también es, como un, un, referéndum sobre la policía de vuestro nuevo presidente AMLO. Es, también... de Andrés López Obrador. Sí, sí, sí, sí, es, también... la Guardia Nacional. Sí, sí, sí. So, yo estoy muy curioso qué que va a esperar. espero que eh, ustedes van a ver un, un gobernador muy honorable y muy, <laughs> muy fuerte. <laughs> Esperas que así sea. Sí, sí. Pues bueno. Twen, ¿cuántos libros has hecho? Eh, mi primer libro fue eh, sobre vagabundos que viven en Nueva York, en un túnel sobre eh, abajo eh, eh, subterráneos. Se llama Tunnel People los gentes de los túneles. E, eh, eh, yo vivo como un antropólogo cinco meses con esos grupos, son eh, afroamericanos, eh, muchos negros, eh, que utilizan eh, adictos de, de, de, de, de crack. Y mi, según... las, las, gentes de los túneles en Nueva York. Ya, yeah, las Nueva gentes York. De, los túneles que, que, que, estaban adictos a, a, a las crack. Eh, estuve como cinco meses como antropólogo viva en su comunidad. Eh, hay gente un poco loco, pero también gente muy, muy suave. Eh, fue un libro muy interesante, es en, también en inglés. ¿Ese fue tu primer libro? Mi, mi, mi primer libro, sí. Y después escribo un, un libro sobre la guerra en Sierra Leone. Yo fui una vez a Sierra Leone para hacer un reportaje sobre los infantes soldados, eh, los niños soldados. Eh, yo fui casi matando por un, un escuadrón de, de infantes, completamente drogados y e, eh, cite de escondarme en el jungle para unas dos semanas. Y e fui rescato por un periodista local y e fui un, un libro también eh, de mis aventuras personal, pero también sobre esta guerra mucho violenta. En, en, en Sierra Leone se, se, cortaba también amputados los gentes vivo. Y um, hay un Eh, yo tengo un, libro sobre la, el libro de, fotografías, se llama Narco eh, Estado. Drug Violence en México es un, libro de fotografías sobre... Ese es el primer libro que haces en México, sí, mi, primer libro. Allí, ya colaboramos contigo. Sí, sí, sí, fui eh, invitado para usted y usted me... Del 2009. 2009, sí después yo tengo este libro, es, es como mi, mi, mi, tesis de doctorado, eh, yo voy a regalar esta eh, maestrada a <laughs> usted. Muchísimas gracias. este libro se llama Violencia de las Drogas Mexicanas. Sí, sí, el subtítulo es Guerra Híbrida, también Capitalismo Predatorio y también Lógica de Crueldad, son los tres temas. Y em, yo tengo también un libro sobre la... crimen de droga a en y eh, a Holanda. Eh, este libro fue un, un eh, el resultado de una investigación eh, que yo hago por el gobierno de la ciudad de Antwerpia eh, para explicar la, la crimen de la droga en Antwerpia. es de manera, eh, de perspectiva antropológica. Yo hablo con muchos criminales, con muchos vendedores, con muchos adictos. como me como antropólogo me gusta hablar con las gentes. yo, eh, eh, yo, yo soy muy las historias personales de, los las gentes. Trent, interesante, de verdad, eres una, eres una biblioteca. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Valga, por, por, este libro que me regalas de verdad, Violencia de las Drogas Mexicanas, uno, un libro donde también colaboramos allí contigo eh, y te lo agradezco. Lo dedicas, como dice, dice para José, gracias por todo, por toda su ayuda. Muchísimas gracias y tu firma, eh, Trent y eh, <laughs> muchísimas, muchísimas gracias. Ya es el segundo libro que me, que tuyo, que me regalas. yo espero que al próximo año yo voy a dar mi libro sobre el met este que estás haciendo precisamente sí, ahorita. Sí, sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Twen. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, eh, Valga, por, por hablarnos, por platicar de, de esto, de esta tu vida. Sí, sí, eh, disculpe mi español, mi español no es perfecto, pero hablar el castellano perfecto es muy difícil. Mm, bueno, como para mí, eh, también luego otros idiomas, pero es normal en sí. Ah. Muchísimas gracias. Me quiero agradecer de verdad los comentarios de todo nuestro auditorio y pedirles, pues ahí, como usted sabe, mire, de acuerdo al español de Trent, ah. él hizo un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo por eh, hablarnos de sus experiencias, de todo. Pero creo que es entendible un poco allí lo que, lo que él nos dice. Le agradezco a Enrique López eh, su comentario. Dice, creer que los extranjeros son los únicos que dicen las cosas lamentablemente, pues los extranjeros luego son los que saben y hablan las cosas en sí, porque, como son, porque no es tan fácil. O los mexicanos, luego lamentablemente, no todos, no todos hablan de la realidad, de lo que sucede. Somos pocos los que realmente nos conducimos de esa manera, de manera ética y profesional, y que hablamos las cosas de verdad cómo son. Eh, Alejandra Godínez dice, violencia por todos lados, México es inseguro, lamentablemente. Dice que por todos lados violencia en México y que es inseguro México. Dice Alejandra Godínez. Enrique López dice, en México te mueres de coronavirus o de balazos. De verdad. En México, del coronavirus, de... Este. yo, yo, yo, tengo mucho más eh, miedo de los balazos. ¿Tienes más miedo de los balazos que del COVID? la, situación de COVID ahorita es mejor que en Holanda. ¿En México? Sí, sí. O sea, son, eh, es mejor aquí que en, Holanda. ¿Sí? Y luego dice, por allí... Eh, bueno, le mando un saludo también a Chivo Rodríguez y dice, órale, con el güero ya descubrieron. Órale, con el huevo dice, ya descubrieron. Bueno, le agradezco allí a Chivo Rodríguez su comentario. Saludos a Verónica González, por supuesto también allí. A Verónica González, me a ex, un, un, ex líder de los autodefensas en la costa michoacana. Eh, me Díaz, ya en Aquila, Michoacán, dice, bien dicho, licenciado José, ánimo, el mejor periodista de Michoacán que no tiene pelos en la lengua bueno, le agradezco ahí el comentario, pensé que te estaba allí eh, que, hablando de ti, pero bueno, también te manda saludos por allí, seguramente se me Enrique López dice, los michoacanos somos bien collones. Si, dice, si nos pusiera, ay, ay, ay, si, una palabra que no puedo decir, pero bueno, dice, si nos pusieran, bueno, voy a comentar en otra, de otra manera, si nos pusieran los testículos no habría tanta delincuencia, si nos pusiéramos, en sí no habría tanta delincuencia. Le agradezco de verdad también el comentario de Enrique López y de todo, todo nuestro auditorio. Yo le agradezco de verdad el que comparta, comparte y que nos siga a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Le agradezco de verdad el que nos acompaña, nos haya acompañado en esta en esta transmisión, en esta entrevista, de verdad, de un periodista que vale la pena conocer, de un periodista que se ha dedicado a investigar, de un periodista, de un periodista que se ha interesado en México, en la inseguridad, en todo lo que se ve en estos sentidos, en el tema de la elaboración de las drogas, de la exportación, incluso nada más escucho, usted escuchó que hay mexicanos michoacanos en Holanda y en otros países, como es Holanda, eh, bueno, michoacanos y sinaloenses. Sinaloenses, sí. Sinaloenses, de los dos, elaborando precisamente allá con, con este, eh, laboratorios, narcolaboratorios en aquellos países y que sé también de Italia y de otros países donde también mexicanos son los que elaboran las drogas sintéticas. En Holanda las hacen para exportarlas a los diferentes países vecinos de Holanda, como bien lo dice eh, y, y, también ya para el consumo, pero dice, se consume poca, poca droga de esta eh. En, en, Holanda. Se, pues, se, consume muy poco eh, cristal. Muy poco cristal. Hablabas de 50 kilos al año aproximadamente. Sí, sí, sí, 50 kilos. Eso Se puede calcular del de, de, de, agua. 50 kilos aproximadamente. Sí, sí, sí, por todo el país. Por, en, en, el año, por año. Sí, por año. Y en nuestro país, lamentablemente, pues ya también los, sí, los criminales, si anteriormente no permitían que se vendiera droga, este cristal, eh, esta droga sintética en nuestro país, ahora buscan el mercado. Ahora son ellos los que buscan consumidores. Y por eso los pleitos, por eso el control por las diferentes plazas en nuestro país. El caso particular de la capital del estado, de Morelia, a la fecha van más de 80 personas muertas más de 80 personas asesinadas y la mayoría de las personas son asesinadas precisamente por la venta del narcomenudeo de esta droga, del cristal. Así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Morelia ya está dentro de la estadística de este, de este tema de la venta de drogas y del pleito precisamente por la plaza por el narcomenudeo. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Yo le agradezco a Tren, le agradezco a Tren Butren el haber aceptado la invitación, el hablarnos con su valga difícil forma, difícil español, pero con, su español, a su manera, de verdad. Aquí ve este, el que nos haya regalado esta entrevista. Y le agradezco, por supuesto, infinitamente el que nos haya regalado, nos haya regalado este, este es su segundo libro en México, este es su segundo libro en el que hemos colaborado con él desde el 2009. Tren Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, José. Muchísimas gracias y pues que sigas teniendo una buena estancia en nuestro país, porque de aquí Sí, sí, sí, me gusta mucho. Morelia es una ciudad muy bonita. La arquitectura colonial es, magnífico. So, me gusta mucho regresar muchas más veces. Por supuesto. Ok. Las veces que gustes, las veces que quieras, eres bienvenido a, México y bienvenido, por supuesto, a Michoacán. Muchísimas gracias, Tuen. Ok, gracias. Y que sigas. Okay. Que sigas teniendo muy buena estancia en nuestro país. Okay. Yo le agradezco, le agradezco de verdad el que nos haya acompañado en esta, en esta entrevista. Y lo invito a que nos acompañe el lunes. No, deje de vernos el próximo lunes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. A través de las diferentes plataformas de 90 grados. En estos noticieros de 90 grados. Noticieros 90 grados. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado? Muy buenas tardes.